шүкіржан сабирханов орындауындағы өлең шумақтары сөзін жазған нұрлан қажы тотанов Абдуғаппар Сымановтың рухына тұран медиа дін жолында көш бастары уағыздың қалыптасқан жүрегінде нағыздың елу жаста бақилыққа аттанып ел көзінен мұңды жасты ағыздың я раббым неге ерте шақырдың бар болғаны сол ақ уақытың ел ішінде еңіреген ер еді тамызатын майын діни уағыздың адал еді мықты еді иманы неге сонша жер бетіне сыймады ақыретін абат етші я алла сауап еді бұл жалғанда жиғаны дін жолында көзін ашты талайдың сол себептен жаннатты деп санаймын Бейшіңнен нәсіп етші я алла бұл құлыңа бір бөлігін сарайдың талай жанды харам жолдан қайтарған уағыздарын дода жарып айталған жан еді ғой жан салмайтын алдына хадисшілер арасында майталман неткен қатал өмірдің бұл заңдары белгісіз ғой атар атпас таңдары кеткен менен абдығаппар ағамның мәңгілікке өшпес жаққан шамдары шамдары сол жасаған игі амалы шәкірттері иманы пәк саналы әбекеңе нәсіп етсін көріну ақыретте аллахымның жамалы әумин